たの心にいるハートはいこんにちはコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のいるハートだよ今日は10個の目標のうちの1つゲームの声優をやることを実現するためにこの企画に挑 るからには演技力絶対必要だと思うんだよねだから今日はこのじゃがりこ面接でイルハートのね演技力を公式さんにアピールしようと思いますまあこれもねもう説明はいらないと思うんだけどこう流れてくるお題に合わせてじゃがりこって答えていく面接ね他の VTuber さんがねやってるの見たことあるんだけど結構なんかお題のねスピード速いからついていけるように頑張りますそれでは早速 レッツじゃがりこめつつイエーイ大好き演技力じゃがりこめつつパート2パート2これから私が言うシチュエーションに合わせてじゃがりこって言ってくださいアレンジなどは自由ですはいそれではいきます三二一。嬉しくてじゃがりこ悲しくてじゃがりこ楽しくて 熱すぎて納得して感謝してありがとう震えながら泣きながら笑いながら怒りながら食べながら拍手しながら大きな声で遠くに叫んでダーに絶叫して聞いちっちゃって元に戻ってじゃがりこ 込めてじゃがりこありがとうございましたそれでは感想をどうぞ感想えなんか思ったよりね難しかったですやっぱりえでも、はい、ありがとうございましたお疲れ様でした大好きいいよ思ってたよりね難しかったやっぱりなんかパート2とかで聞いてないからね本当に 実はさこっそりさこうパート1でさ <laughs> 練習してたのになんかちょっと違うやつだったから本当に困ったまあでもねこう必殺技のじゃがりこができたのでイルハートは満足ですやっぱね他のね VTuber さんみんなやってるだけあると思う本当に楽しかったということでイルハートの演技力なんてですかコンパイルハートのゲーム出してくださいモブでもいいからお願いします イルハートがねゲームに出るとしたらどのキャラのセリフが聞きたいとかありますかなんかこう「ツンデレ」とかさ「お姉ちゃん」とか「妹」とか「お母さん」「お母さんはダメか」とかあるじゃんなんかそういうねこうこういうキャラのこういうシチュエーションのねセリフが聞きたいとかあったらじゃんじゃんリプライくださいハッシュタグはイルボーイスで あ、ツイッターのハッシュタグですか知ってます決まったんですよいるアートなりました。いや、なんかね、こう、ボツアートっていう意見と、まあ、半々だったんで、せっかくだから、こう、ツイッターのアンケートでね、決めようかと思ったんですけど、まあ、とある友達のお姫様が、アンケートでね、馬の名前を取ったんですよ。そしたら、明らかにネタ枠だった前方後円墳っていう名前に決まっちゃって、それを思い出 からなんとかちょっとアンケートできなかった。なんで、今回は自分で決めました。もうね、使ってね、絵を描いてくれてる人もいるんですよ。お、リップでボツアートって送ってきたやつらこれから毎日いるハートの動画を見たくなる呪いをかけたからなうん、 <laughs> 呪い。うん、うん、うん、見たくなれ。うい。